Băi, mi se pare că ne înțelegem super bine într-un timp super scurt. Da. Nu mă gândeam că o să trec peste relația aia nasoală atât de repede. Ce întâmplă? Ți-am luat ceva cadou. Da? Ce ocazie? Avem o săptămână. Deja? Oh, mm-hmm. oh wow, un parfum. Tare. Da, ok, nu miroase dă-te, cum uh, știu dă-te, eu de obicei. Dă-te cu el, dă-te cu el mult. Hai că mă dau, mă dau diseară dacă e sau nu, când ieșim. Acum, acum, da. acum. Okay. Vrei acum, să mă dau acum? Chiar da. e sigur că vrei să... Da, da, da. Okay. Mm. Mm, oh, îți place? Mm, <laughs> da, mm. îți place mult, a? Ce mâncăm, Liviu? Cine e Liviu? Tu! Dar o poreclă. Ok, uh, nu știu, avem, avem pepene în frigider dacă ți-e poftă. Simt cu accent moldovenesc. De ce aș face asta? E mai funny. Fă-mă să râd. Avem harbuz în frigidier? Măi, nu știu dacă mă prinde pe mine stilul ăsta nea... Uite! Asta completează perfect ținuta. Așa cum Regina <laughs> Bună, Liviu. Ce faci, Andru? S-ai găsit alga ziua? Ești nebune! Lasă-mă să-ți explic, te rog! Să mă ești nebună! Stai, stai! Liviu, Liviu! E bună asta m-a pus să mă îmbrac fix ca tine! Nu mă cheamă Liviu. Dar cum? Sorin, îmi pare bine. Păi și de ce zice Liviu? Nu știu, nici măcar nu zic Moldova. Liviu? Liviu? Liviu? Liviu. Ai de pula.